litt rundt. Så dette er den siste dagen i høytiden. hvilken dag? Hva som skjedde på den siste dagen i høytiden? Han sto opp og ropte Kom noen første. Innholdet i den høytiden er nærmest ukjent for de fleste. Jesus, skal vi Jesus som kom Det var det jeg leste i stad, så ble jeg litt forvirra. Da kom han og ropte 'Himmelens rike er nær'. Jeg skal finne et navn. Men det er siste dagen. Og den ene, hun, hun, hun holdt til i ballangen, men altså, hun klarer ikke å sette sånn helt stille. Så hun har kokt kaffe, og så er det noen som kommer litt kake, og så har vi kjeks. Enkel bevertning, og noen som har litt mer litt annen mat òg. Mm. Så etterpå så er det lov å ta seg litt mat. Vi får se. Mye sang og musikk. og jeg, er, når jeg for å skulle hente noen, så ble jeg minnet om et ord. for Kjempesterkt Det er fra hebreerne. Vi vet vi har Bibelen, minst sånn. Vi vet vi har Jesus, vi har det Bibelen kaller Ordet, men Jesus er også Ordet. Så står det Hebreerne fire, det var det som møtte meg et tveegget sverd. sverd. Står det for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, marg og bein, nei, ledd og marg, og er dommer over hjertet og tider. 412. ordrent tveget. Det betyr det at det har skjedd at mennesker har plutselig blitt overbevist om at de trenger Jesus. Erf ble plutselig overbevist om at jeg var god nok. Plutselig så skjønte jeg det uten at jeg egentlig gjorde så mye. Så var det akkurat som det der sverdet for å kløyve noe, og jeg ble god nok. og så, for jeg var det var ikke jeg som fant på det, men det var også en tanke som slo ned meg. Jeg trodde på Gud, så sa Gud, kjære, hvis du er fin, så må du hjelpe meg så jeg får til å tro på deg. Amen. Og så gjorde han det. Ferdig med det. Og Jesus og Guds ord er så kraftig at jeg vil lese hva det kan utføre, mer enn vi tenker. Vi tror det er bare sånn lite grann, men det er masse. Og mange kristne sier nei da, vi skal nå kose oss bare litt og be litt stilt, og så skal vi gå hjem, og så skal vi drikke te, og så skal vi Men det står i Markus 16 Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. Og de skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Guds ord, tveegget sverd, kløyde marg og skjell, gjør faktisk at folk blir helbreda, og folk blir nye skapninger. Folk får plutselig Det kan skje i kveld. Amen. Vi kan bli nye. Ja. Hvem ble helbreda i går kveld? Jorunn, du ble helbreda i går kveld. Du var sylta for en influensa i går. Og nå ingenting. Hun var så sylta at hun sa jeg måtte gi henne en klem. Det gjorde jeg. Jesus klarte det. Jeg skal bare be ei enkel bønn for møtet. Og så får vi lovsang. Så ser vi får vi så får vi gå etter hvert. Takker deg, Jesus for om det står at det er som et tveg av sverd som kløyver marg og bein, så er du likevel vår beste venn. Når det er et les som kløyver marg og bein, så leser det òg sånn at hvis det blir gjort urett imot meg, så blir du så sinna som en mamma eller en pappa som tar vare på ungen din. Da bryr du deg sånn at det er ingenting som kan stoppe deg. For du tåler ikke urettferdighet. For du elsker hvert etter menneske. alianto, meriahlish na que ando dois na sanai. E que ando laro, si puentro coria silia guaro. Indiaro coremetro, catrias na sanai. Ariacus me que na noi se nome nombarem guaro. Iria lura saitra, quato dushni se non oro. In quato noi salaramento. Antoaro siki potushna, ero santura lora seke puro. E quest norushne signor quetro kutorea, aliaro kutandi, e potoi sanamarto nonola siki. E boria lure sakuetaro situando, aqui rochasso no canero simbodoi, aliaro salora petro, que sonoti, quando o corero e sai. nytt hjerte. Og jeg vil forandre ditt sinn i denne kveld. Det skal kjennes og merkes her. Og det skal kjennes og merkes i den åndelige verden at jeg gjør noe nytt Amen. på dette sted. Amen. I denne menighet. Amen. I denne by. Jeg kommer, jeg kommer, og mitt budskap har hast. Amen. iaro sapetore lesne e chiescio sono creando colara in buandro cotriascia sanaro allora semo quest non rishna che e saliato non hai silietor quando non dovrebbero codrisce solaria pura carasai andare me santo cotarisce samoi lassarame quetundore allora sacchino e quanto con nós nesse mundo conaro, aliaro sotto chiaro, sciapora, liaro sotto, e quando i stranaro mendoro, aliaro solo chiaro, signor che lero, un e semento che non noi, le pure mero, ci quando rasareo se le contoro, e pondora meria sacuro, esne se ne in noro, la quattro sonto. Men jeg trenger bare at du sier ja. Jeg trenger ikke noe annet enn at du gir meg hjertet, så jeg kan gjøre det som skal gjøres der inne. Jeg trenger bare ditt ja i ditt sinn, fordi jeg tvinger ingen. Men jeg har en plan som jeg ønsker å utføre gjennom deg på dette stedet, i denne byen. Men jeg tvinger deg ikke. Men se, dette er dagen. Dette er dagen jeg har gjort for deg. Frykt ikke. Se deg ikke engstelig om. Jeg er jo din Gud. Jeg er jo den som redder deg. Jeg er jo den som støtter deg. Jeg er jo den som holder deg oppe når du mangler kraft. Kjenner du ikke kraften i deg, sier Herren. Du kjenner den, og du vet at det er meg. Gå bare fullt ut inn i det jeg har for deg. For se, Dørene skal åpnes Amen. for deg, mitt barn. Amen. Dørene skal åpnes. Amen. Du skal ikke åpne dem. Jeg åpner dørene for deg og lar deg gå ut i fritt land, sier Herren din Gud. Amen. Шамбуни аркотошни, ресати куралеру саланой, ингведунтара бетру кадрия лария салдо. Araşşonkorime yorisi poetro kotai. Antakanto donoria baseto toria soloria sacarado. Alamara bosuko A mani ballarado. Amanandioto tokotria shne sanora miliari salorondo. Inquero sunto metro. Mi quento dare metto tandrea. Oria massando riebiscisi. La quero cotori sa petro. Mi quento la petria sana. Gå bare så sterk som du er. Gå bare så sterk som du er. Se, jeg gir deg det du trenger. Se rundt deg. Ser du ikke alt det jeg har skapt med min allmakt? Kan jeg ikke da forsørge deg? Kan jeg ikke da gi deg det du trenger? Du skal få du skal få overflod. Men du må, du må bare gi meg hele ditt hjerte. Du må ikke vakle hit og dit. Du må gå den veien jeg har kalt deg, og du vet det. Du vet det, mitt barn. Du kjenner mitt kall i ditt hjerte. Du kjenner gjensvaret. Så kast deg bare i mine armer og gå. Og kom til meg og gå ut til den verden som trenger å høre evangeliet. Som trenger å dras inn til frelsen, til korset. Amen. Amen. så du vet det, så er det ikke nødvendig å vente til slutten av møtet til å si ja. Det er ikke sånn det er at eh, Jesus holder seg til våre regler, at eh, vi må vente til slutten av møtet før vi gir oss over. Det er eh, viktig at vi gir respons så fort vi kjenner det i hjertet. Og ikke drive og vente på folk for å få tillatelse til å gi sitt ja. Det er sant. Mm. Vi lager regler. Jesus bryter regler. Takk, Jesus. Den telefonen er bare for å fortelle deg at du skal skru av lyden på din. Takk, Jesus. Dere som var her i går, var det bra? Ja. Mm -hmm. Hadde vi Jesus på besøk? det er godt å følge ham. Det er veldig godt å følge ham. Du som ikke fikk vært her, Jesus er her i dag òg. Han kom før du kom. Han har venta på deg. Amen. Mm. Jeg skal prøve å si noe vettugt i dag. Det er ikke sikkert jeg får det til, men det gjør ingenting, for Jesus er her, og han kan snakke med deg så mye han vil. Men eh, jeg eh, har jo fått noe, da, som jeg har lyst til å dele med dere. Hvis jeg har notert meg riktig nå, så skal vi til Matteus evangelium. Takk, Jesus. ser jo helt feil ut for meg, det her. Jeg kan Bibelen, altså jeg husker bare ikke hvor ting står hen. Takk, Jesus, at du er her. Takk, Jesus, at uh, Kjære Gud. Ja. Takk, Jesus, ja, var det vi sa. Matteus 5, eh, fra vers 18. 4. 4. Kjære Jesus, hjelp. Det står at vi har Kristi sinn. Ja, jeg går i tro. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sier til dem, 'Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere'. De forlot da straks garna sine og fulgte ham. På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus i ferd med å bøte garn, og han kalte dem. Og de forlot straks båten og sin far og fulgte ham. Og så skal vi gå over eh, til altså nå, dette her, Jeg tror det er riktig. Vi skal i Johannes evangelium. Jeg skal si Det det er ikke lett når du har vært på møte hver eneste dag siden tirsdag. altså Det er ikke enkelt å holde tunga rett i munnen. Det er heftig å gå med Jesus. Johannes evangelium. Skal vi se vi skal begynne med da. Mm. Kapittel 21. båten, og de holdt på med garna sine. Her er de faktisk tilbake igjen, og det står ehm, ja, Vi kan lese fra vers 8, f.eks. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt ifra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fiskene etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, 'Kom hit med noen av noe av fisken dere nå fikk.' Simon Peter gikk da om bord og dro garnene på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker, men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, 'Kom og få dere morgenmat.' Men ingen av disiplene våget å spørre ham, 'Hvem er du?' For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem liksom fisken, og det var tredje gang. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var reist opp fra de døde. Og så kommer den her med Peter. Peter. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, 'Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.' Jesus sier til ham, 'Før mine lam.' Igjen sier han til ham, annen gang, 'Simon, Johannes' sønn, elsker du meg?' Han sier til ham, 'Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.' Han sier til ham, 'Vokt mine får.' Han sier tredje gang til ham, 'Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?' Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til han, 'Har du meg kjær?' Og han sier til ham, 'Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.' Jesus sier til ham, 'Før mine får.' Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Da Peter snudde seg, så han at den disiplen som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nadværen lå opp til Jesu bryst og sa, 'Herre, hvem er det som forråder deg?' Da nå Peter ser han, sier han til Jesus, 'Herre, hva da med han?' Jesus sier til ham, 'Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer' Hva angår det deg? Følg du meg. Å følge Jesus Du skjønner kanskje det er det jeg har lyst til å snakke om? Det første møtet som spesielt Peter hadde, det var på stranda. Det var ved båten. Det var midt i hverdagen, midt i arbeidsdagen, midt i det normale. Midt i det så bryter Jesus inn. Og han kommer. Og vi veit jo egentlig ikke detaljene om alt rundt det. Men han plutselig så står han der, og så sier han disse to ordene. Han sier 'følg meg'. Det er det første han sier. Så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Men han sier 'følg meg'. Jeg, tenker, jeg, vet ikke hvor mange du har rundt deg som plutselig kommer bort til deg og sier 'følg meg'. Det er ganske stort å begynne å, å påstå at folk skal følge etter. De var jo opptatt med sitt. De hadde jo sine liv. Peter var jo blant de som var med i familiebedriften. Det var viktig. Det var levegrunnlaget for familien. Det var viktig at han gjorde den jobben og den oppgaven han hadde. Han var en dyktig fisker. Han hadde gjort eh, denne jobben, antageligvis vært lært opp siden han var guttunge. Han var dyktig i familiebedriften. Det var viktig at han var der hvor han var. Og etter hva jeg kan begripe, så i og med at det står et sted at han hadde en svigermor, så var han antageligvis også gift. Mm. Det pleier å være sånn. Det var jo ingenting som skulle tilsi at han skulle slippe alt han hadde, for å følge etter et menneske som står der rett foran han og sier 'følg meg'. Jeg vet ikke om han dro hjem til kona og sa at 'du skjønner det at jeg har møtt en mann', jeg'. Han sa 'følg meg'. Jeg vet ikke helt hvor han skal hen. Kanskje kona sa 'ja, men når kommer du igjen'? Nei, ja, hva skal du? Nei, jeg vet ikke. Ja, men hva med bedriften? Hva med økonomien? Nei, vet ikke. Men han som kalte meg, så, 'følg meg', og jeg klarer ikke å la være. Jeg må bare følge ham. Ja, men hva med faren din? Hva med mora di? Hva med slekta? Du kan jo ikke bare dra fram. Du kan jo ikke slippe alt du har. Det er jo det, altså, det er, det er jo totalt urimelig bare for å følge etter noen. Hvem er nå denne mannen, da? Nei, jeg vet ikke. Jesus hadde ikke gjort noe tegn og under ennå på den, det tidspunktet heller. Han hadde ikke gjort noen svære greier. Han var ikke kjent over hele Jerusalem og områdene som den store profeten eller noe annet. Han var ikke det. Han bare står der på stranda, og så kaller han disse menneskene du ser alle disse kallene er, Nå snakker jeg om Peter, men alle de andre også. Jesus han kommer foran tolleren Levi, og så sier han bare 'følg meg'. Han sier ikke noe annet. 'Følg meg'. Vi er sånn Vi skal regne ut kostnaden. Tenk hvis jeg følger Jesus. Naboen vil si da. Tenk hva vennene mine vil si. Tenk om ikke sant? Nå er det jo, De fleste her har jo Jesus med seg i hjertet. Men vi veit at det har kosta oss den dagen som vi sa at, at nå er det på tide å følge Jesus. Jeg har aldri tapt noe. Men jeg hadde venner som sa at å, å, å, å nå har solflyet blitt religiøs. <laughs> Ja. <laughs> <clears throat> <clears throat> <clears throat> hadde venner som rista på hodet og tenkte nei, vi kan ikke invitere henne på noe fest mer. Vi kan ikke ta med henne med, så det er jo festbrems. Det går jo ikke an å ha med henne på noen ting. Hun skal sikkert bare preke for oss. Ikke sant? Og det var det her med at ja, det var noen som sa det, da. Jeg vet ikke om dere har hørt det noen gang, men da jeg ble frelst, så Så fint for deg. Ja. Du trengte det, du. <laughs> For jeg var den verste bajasen på byen. Jeg var den verste <laughs> Ja. Jeg, jeg var godt synlig i terrenget, kan du si. Ja. Det var ikke vanskelig å si at jeg hadde vært der. Jeg var godt kjent. Og særlig i lokalsamfunnet så visste alle hvem Solfrid var. Og ikke bare det lokalsamfunnet jeg bodde i, men det jeg kom ifra òg. Før der igjen. Jeg hadde, en, jeg hadde en, et rykte på meg som gjorde at de fleste visste hva jeg holdt på med. Å bli kristen, det er visst det verste av alt. Men du skjønner, jeg møtte en som sa 'følg meg'. Jeg møtte han som sa meg at han elska meg, som sa at han hadde gitt livet for meg. Han fortalte meg, men han forklarte ikke det sånn med en gang. Men når jeg møtte han, så var det ikke noe annet valg enn å si ja. Jeg visste ikke på en måte, Jeg tenkte ikke på dagen etter engang. Jeg tenkte ikke på uka etter eller året etter eller noen ting. Jeg bare tenkte Nei, Bibelen er sann. Det var det jeg tenkte, da. <laughs> Bibelen er sann. Oi, da må jeg følge den. Og Det står jo at Jesus er ordet. Ja. Peter og kameratene hans de valgte å følge ham. Enda de visste ikke egentlig hva de sa ja til. Og de, det ble å komme i en berg-og-dal-bane som var ganske vill. For når du går med Jesus, så er det ikke noe sånn å tenne et lite lys og ha et lite stille bønnemøte, altså. Kanskje du går og tror det? Jeg var så uheldig at jeg snubla inn på et sånn stille bønnemøte her om dagen. Det var ikke, passa ikke meg. altså. Jeg beklager hvis du liker sånne stille bønnemøter, men det gjør ikke jeg. Absolutt ikke. Det var så stille at jeg turte jo nesten Jeg måtte sitte på hendene mine for ikke å bråke. Jeg tenkte, kjære Gud, hva har jeg rota meg borti nå? For den Jesus jeg kjenner, han tar meg med opp på høyden. Og han fillerister meg. Og han kaster meg opp i lufta, og han tar meg imot. Han kiler meg så jeg ler meg fillerrista. Han, han, han, holder rundt meg så jeg kjenner jeg smelter. Jeg kjenner at hans kjærlighet Han er så ekte. Det er ikke noe religion, dette. Det er, det er, ikke, det er ikke ord. Det er ikke, det er ikke noe som du bare liksom ja, det har ikke noe annet å finne på, så nå kan jeg like gjerne ta meg en bibel og sette meg ned. Det er ikke det. det er, han tar deg med en sånn virvelvind av et liv. Og disse disiplene, de blir jo dratt med ut på havet, opp på fjellet, ut for å vekke opp døde, ut for å, å helbrede sjuke. De ble jo kasta ut i alt som var, som de aldri hadde gjort før. Det var tre ville år. Det var forfølgelse, ja da. primeira at Peter han har jo fornekta Jesus, han har rota det til, han har surra Han har vært og gått på vannet, da. Han er faktisk den eneste som har gjort det, da. Som vi veit om. Men altså, han har en sånn berg-og-dal-bane-tro og, og, et sant liv. Og det går opp, og det går ned, og det går full fart. Det er ev evig kaos. Du veit nesten aldri egentlig hvor Jesus er, og hva som skjer. De veit aldri liksom, Skal jeg dra sverdet nå? Eller skal vi be for noen? Det er sånn. Skal vi hva, hva, hva, gjør vi nå, Jesus? Altså, de var totalt avhengig av å høre på han. De fikk lov å sitte og høre på hans undervisning igjen og igjen og igjen. Og de skjønte ikke halvparten. Jeg vet ikke om du skjønner alt Jesus har sagt. Det er sånn Hva mente du nå? Og Jesus sier, 'Skjønner du det ikke enda? <laughs> og så kommer du da til dette her punktet men Jesus han har jo da dødd på korset. Sant? Det er sånn Ok, nå er det over. Jeg sa til kona at jeg skulle følge han. Nå er han død. Borte. Ja, da var det ikke noe mer, da. Nei. Ok, gutter, nå stikker vi hjem. Så går vi til båten igjen. Nå gir vi opp. Vi har fulgt ham i tre år, det får holde, det. Nå er han død, nå er det ikke noe mer. Da hadde de glemt hva han sa. At han skulle stå opp igjen fra de døde. Mm. Og Jesus, når han sier noe, så blir det sånn. Mm. Han sto opp igjen fra de døde, og så møter vi igjen Peter her. Hvor han får lov til å bare få denne samtalen hvor Jesus sier til Peter Elsker du meg mer enn disse? hvor Jesus utfordrer meg. Han sier Solfrid, elsker du meg mer enn mer enn livet ditt? Elsker du meg mer enn vennene dine? Elsker du meg mer enn økonomien din? Mer enn alt som du syns er verdifullt? Elsker du meg mer enn dette? Elsker du meg så høyt at du ikke bryr deg noe om hva de andre mener? Om du så aldri ser et tegn, aldri ser et mirakel, aldri noensinne ser noe som helst, vil du allikevel si at du elsker meg. Og det er dramatisk. For vi er sånn sånn elsker, elsker ikke. Å, nå svarte han på bønnen min! Han elsker meg. Ja. <laughs> Nei, han svarer ikke. Nei, han er ikke så glad i meg nå. Mm. Å, nå svarte han! Å, Jesus elsker meg! Ja. <laughs> Nei, og nå svarer han ikke. Det er ikke sikkert han elsker meg. Men du vet at eh, Jesus spør om du elsker ham. Og når du elsker ham, så er, kommer neste spørsmål, eller neste Ja, ikke spørsmål. Um, neste uttalelse er rett og slett som han gir til Peter, er 'følg meg'. Tilbake til utgangspunktet. Tilbake til stranda tilbake til der. Når du har sett alt, du har hørt alt, du har gått med Jesus, du har opplevd så mye. Du har opplevd at, har, at du, har, du, har, sett korset, du har sett at han har stått opp fra de døde, og allikevel så får du dette her spørsmålet, eller denne påstanden Vil du følge meg? Og Peter han er like vimsete som oss alle. Ja, men hva med dem da? <laughs> Ja, men hva med han, da? Han slipper jo unna med de trenger jo ikke være så seriøse. De trenger jo ikke Hva med den? Hva med, hva med hun, Hun der kristne der, hun, er ikke, hun får jo så mye nåde. Hvorfor får ikke jeg det? Og så sammenligner vi, og så bruker vi masse tid. Ja, men hva med dem? Så irettesetter Jesus oss gjennom det som vi leser. Hva har du med dem å gjøre? Følg du meg. Følg du meg. Det er så mange i dag som bruker så mye tid på å fortelle at den har rett, og den har feil. Vi er på alle politikerne, og du verden, vi er mot alt. Vi er imot ditt, og vi er imot datt. Vi har propagandaer, og du er ikke sånn, da, for du er jo helliggjort. Men alle andre er sånn at de er absolutt mot alt. De går i tog imot det ene og mot det andre. De har debatter opp og ned på Facebook. De sender meldinger og 'pass deg for han', og 'pass deg for det', og 'den er vranglærer', og 'det er feil', og, vær, og bruker masse, masse tid på det. Var det det vi fikk beskjed om? Nei. Gå og forkynn evangeliet. Og så sa Jesus det her som han sier, 'følg meg'. Hva er det å følge ham? det er å gjøre som han gjør. Det er å gjøre, gå som han gikk. Det er å faktisk sette mennesker fri. Det er ikke å bruke tid på medier med å kaste steiner på andre mennesker. Vi veit hvem det var som kasta steiner. Den som er uten synd, kast den første stein. Vi har ingen rett til å kaste steiner på noen. Hva har vi med dem å gjøre? Følg du meg. Følg du meg. Det er så lett å glemme seg bort. Men Jesus sier fortsatt i dag han sier 'Elsker du meg mer enn disse?' Kan tenke deg det er litt sånn Når du tenker over det, så er det sånn herre Tenk om Tenk om jeg skulle være nødt til å forlate noe jeg er glad i. Tenk om jeg skulle være nødt til å forlate hus og hjem og alt for å følge Jesus. Han har ikke bedt meg om det. altså. Ikke sånn. Ja, jeg er nå overalt. Jeg er jo aldri hjemme, da. Men <laughs> eh, jeg er så heldig jeg har en mann som velsigner meg i det, da. Men <clears throat> det er noe med dette her med at eh, Uansett hvor mange runder du tar, så kommer du tilbake til stranda. Du kommer tilbake til utgangspunktet hver gang. Det første kallet. Den første kjærligheten. Vil du følge meg? Ikke bare si ja, men følge. Vil du være den som følger meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker, sier Jesus. Han bygger sitt hus. Han gjør det. Og det er når vi følger ham og går i hans fotspor, det er da vi vil se de samme tingene som han vandra i når han gikk på jorda. Da vil han stadfeste med de medfølgende tegn og under. Jeg opplever veldig det at Jesus utfordrer sitt folk for tida på det at vi må begynne å følge ham. Fordi at folk der ute, der ute såkalt, de venter på at vi skal følge Jesus. De venter på at vi skal gjøre som Jesus. Jesus han gikk jevnlig i synagogen. Så hvis du tror at du slipper unna møter, så kan du bare glemme det. Skal du følge ham, så får du gjøre sånn som han gjorde. Han gikk jevnlig til menigheten eller forsamlingen og var sammen med dem. Han gjorde det. Så det er et godt eksempel. Jesus han valgte, selv om han ikke hadde noe synd, så valgte han å døpe seg. Og følge han sa at det må skje. Han valgte å gå i dåpens grav. Følg meg, sa Jesus. Gjør som jeg gjorde. Gjør som jeg gjør. Jesus han forkynte evangeliet om riket. Mm -hmm. Følg meg, sier han. Gjør det samme. Jesus kasta ut demoner. Ja, vi har jo ikke den her, da. Men han gjorde nå det, da. Ja. Han sier 'følg meg'. Så du får heller bli med til Afrika, så skal vi. <laughs> vi skal en tur til Uganda, der kanskje de er. Hvis du leiter lenge nok. Nei da, vi har dem her. Jesus helbreda syke. Sa 'følg, med, følg meg', sa han. Gjør det samme. Jesus, han sa, han, Jesus ga opp sitt liv. Han ga fra seg livet for andre. Vi skal følge han i det. Det er ganske De fleste vil jo ikke ha det. <laughs> Vil du ha dette livet? Men du skjønner det at når du møter Jesus, så er det ikke noe annet du har lyst til. Du har ikke lyst til noe annet. Det er sånn jeg pleier <laughs> eh, Jeg pleier liksom å si det at eh, da jeg møtte mannen min, så ville jeg ikke noe annet enn å gjøre han glad. Det er en lang historie, det er med harde boller og alt mulig rart, men <laughs> Han har nå holdt ut med meg. <clears throat> Med Jesus så er det så at han vil ha 100 Vi snakka om det i går for det som er her da. Han vil ha 100 Det er ikke sånn at du kan bare være sammen med ham på søndag. Eller torsdag. Eller når det passer deg. Du kan ikke bare komme han i møte når det passer deg, fordi han har sagt ganske klart og tydelig at du må følge ham. Han er for å følges på alle vis. Jeg veit det at eh, svært mange er ikke klar over hva det vil si å kjenne ham i det hele tatt. De har merkelige oppfatninger av det. Um, jeg hadde et så feil gudsbilde, og jeg trodde det at hvis jeg skulle følge ham, så måtte jeg være streng mørkemann, holdt jeg på mørkekvinne heter det kanskje, jeg vet ikke om det heter det en engang. At jeg måtte være streng og alvorlig, og at jeg ikke hadde lov til noen ting, at alt var forbudt og alt sånt. Jeg hadde så feil bilde av hva det var å gå med ham. Når jeg fant ut hvordan det var, så er det at jeg går ikke med han, han går med meg. Han går med meg gjennom alle ting. Men han kaller også meg til å gå enda sterkere med ham. Tenker jeg, men kjære vene, jeg vet ikke hvor mange reisedager jeg har i året. Er ikke det nok, da? Så det er med mennesker dør der ute. Ja, men hvor mye mer vil du ha da, Jesus? Ja, men det er alt. Ja, men skal jeg ikke ha noe liv, jeg, da? <laughs> Jeg døde for å gi deg mitt liv. Å gå med ham, det betyr at du får lov å møte engler. Ja. Amen. Amen. Du får lov å kjenne Den hellige ånd så fysisk til stede at du eh, kan ikke nekte for at Gud eksisterer. Du kan få lov til og med å se Helligånden. Du vandrer med himmelens herre. Du får besøk av den levende Gud. Det er ingenting som kan mette meg mer enn det. Når du ser ham, et lite glimt av ham, så er hjertet ditt helt overveldet. Det er helt Det finnes ikke noe vakrere. Det finnes ikke noe bedre. Det finnes ikke noe Jeg kan ikke overbevise noen. Jeg må bare be deg å løfte blikket og se på ham. Han er min lege. Han er min rådgiver. Han er min advokat. Han er min redningsmann på alle områder. Han er Ja, uansett hva jeg trenger, så har jeg det hos ham. Han er ikke bare en sånn tynn figur, figur på en vegg på hver kjerke. Han lever. Han lever midt iblant oss. Han lever her og nå. Jeg ser at han helbreder mennesker her og nå. I dag. Halleluja. Jeg ser at Jesus er midt iblant oss og setter mennesker i frihet. Ifra avhengigheter, ifra forskjellige typer lenker og bånd i livet. Jeg ser at jeg sjøl har blitt så kraftig helbreda at jeg ikke er den samme lenger. Jeg ser at han er den eneste som kunne overgå enhver psykolog, enhver medisin, enhver eneste terapeut, alt mulig rart. Jeg ser at han er herre over alt sammen. Jeg ser andre mennesker rundt meg som kommer med sine historier, som forteller at de har blitt satt fri ifra så massive ting fordi de tok imot Jesus. Mm. Flere av dere veit jeg var innesperra på Lie psykiatriske sykehus da jeg var 19. Jeg var gal. Ko-ko. Sikringen hadde gått. Jeg klarte ikke mer pga. en forferdelig oppvekst. Sikringen gikk, og jeg havna på lokka. Subba rundt i tøfler. <laughs> Ble lufta en gang om dagen. Kom meg ut derifra, da. Du skjønner jo det. <laughs> Ja. Jeg kom meg ut derifra. Trodde jeg skulle få det til. Fikk medisiner. Blei eh, sløva ned. Kom meg gjennom dagene. Depresjoner og jeg veit ikke hva. Ut og inn hos psykologer. Opp og ned og i mente. Skjemaer her og skjemaer der og Du er farlig for deg sjøl, og du er farlig for omgivelser. Det var ikke grenser for alt jeg var farlig for. Jeg var mest farlig for meg sjøl. Og så en dag møtte jeg Jesus. <laughs> Kjære Gud, jeg kan huske jeg var så glad når jeg møtte Jesus at jeg kasta medisinene mine langt veggimellom. Jeg bråslutta. Jeg hadde dobbeltsyn og gikk på halv tolv fordi at det kroppen reagerte og så Det jeg ikke bra å bråslutte med medisiner. Men det, jeg, jeg tenkte nei, nå har jeg Jesus. Nå har jeg Jesus. Jeg skal ha noen medisiner. Og Jesus, han utrolig nok så kom jeg gjennom de abstinensene. det må jo bare ha vært Jesus som bar meg gjennom. For det, de sa til meg etterpå at det der er farlig, det. <laughs> Jeg visste ikke det. Jeg var bare glad i Jesus, jeg. Og Jesus, han kom, han reparerte meg så grundig at uh, i dag så, så Altså, det, jo, det tar jo litt tid, da. Det er jo liksom etter mange år som ting har balla seg på, så er det ikke bare sånn quick fix. Tjoi! Altså, men, har jo, men, Jesus kom og satte meg totalt fri. Hvordan kan jeg noe annet enn å følge ham? Hvordan kan jeg noe annet enn å fortelle andre hva Jesus er i stand til? Det er ikke noe menneske kunne. Det kunne Jesus. Han lever. Halleluja. Han går midt iblant oss, og han lever. Og han rører ved folk i dag. Følg meg, sier han. Selvfølgelig. Jeg veit ikke hva som skjer i morgen. Jeg veit ikke om jeg skal opp på fjellet, eller om jeg skal vekke opp døde, eller om jeg skal få lov å sove på sofaen. Jeg har ingen anelse. Men jeg kan ikke noe annet. Kan du? Nei. Nei. Vi kan jo ikke noe annet enn å følge han. Fordi at han sier bare ganske enkelt ikke noe dikkedører. Han bare sier 'følg meg'. Følg meg. Amen. Amen. Halleluja. Jeg for eh, Tenk om de der ute hadde skjønt hvilken Jesus vi har. Hæ? Tror du de hadde blitt overraska? Hæ? Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg må fortelle om dette stille bønnemøtet der ute. Altså det, er bare Det er Vet du at jeg, jeg har jo vært nærmest allergisk mot bønnemøter. Det er ikke pent å si det, men jeg, jeg er så begeistra for Jesus, vet du. Jeg er jo det, så jeg klarer ikke Jeg klarer liksom ikke å sitte sånn og hviske. For jeg er så glad i Jesus. Altså, det er ikke det at jeg må rope, altså, det er ikke det, men jeg, jeg, jeg kjenner at det, når vi er sammen, og, så, og, og, alle kjenner ham, så er det noe med dette her med at, at, at man, det er lov å være blid. Ja. Det er lov å være litt glad. Ja. Jesus var salva med gledens olje framfor sine brødre. Han var veldig glad. Ja. Jeg tror Jesus var på en snurr sånn omtrent hele tida, ja, men det er min person. <laughs> på en snurr. Dere skjønner hva jeg mener? Jeg tror han var veldig glad. Han var full av Den hellige ånd. eu é não nunca morro vi lever i. Jeg tror gleden setter oss i frihet. Amen. For gleden, det gjør at vi blir begeistra. Og så blir vi litt glad i hverandre. <laughs> Det jeg merker, da, når jeg blir veldig eh, veldig nær Den hellige ånd, så blir jeg fryktelig glad i folk. <laughs> For jeg, jeg blir veldig glad i folk. Det er en veldig god eh, bivirkning mm. av det å gå med ham. Hva sa de om de første kristne? Se hvor de elsker. Ja, se hvor de elsker hverandre. Mm. Det er noe med det at når Den hellige ånd får komme nedover oss, og vi får Kristi sinn, og vi får hele himmelen og himmelens måte å tenke på innover oss, så er det sånn at du klarer ikke la være å elske de du har rundt deg. Du klarer ikke la være. Om du har fiender, så glemmer du det òg. For da blir du så bedøvd i hodet ditt at du tenker ikke. Du bare går, og så er du bare glad i alle. Vi trenger Den hellige ånd. Amen. Mm. Vi trenger mer av Den hellige ånd. Peter han opplevde så mye med Jesus, men allikevel så fikk han beskjed, sammen med de andre. Vent til dere blir iklemt Den hellige ånd. De fikk beskjed om å ikke løpe ut som noen sånne gale folk og styre årene, men bli fylt av Den hellige ånd. Jesus sa det ganske klart og tydelig før han dro. Jeg tror det var veldig viktig når dette var noe av det siste han sa. Det var dette her om at dere skal få kraft dere skal få kraft. Ikke til å rulle rundt og le, men det hender at det skjer. Men til å være vitner om Han. Dere skal få kraft. Det var så viktig for Jesus at han underviste om det. Det var så viktig for Jesus at han snakka veldig tydelig om det til disiplene sine på slutten av, av eh, før han reiste hjem. Det var så viktig at han ga dem beskjed ikke gå en centimeter før dere har fått kraft ifra Den hellige ånd. Og så satt de der på øvelsessalen og venta. 120 stykk. Altså ikke bare tolv disipler. Ikke bare de tolv apostlene. Eller elleve, egentlig, da, for Judas hadde jo rota seg vekk. Ikke bare dem, men det var kvinner, det var barn, mm. Det var sikkert bønder, det var sikkert gjetere, det var snekkere, det var prester, det var alle slags type mennesker, det var tollere. Det var sikkert en av de spedalske, eller to eller tre av dem. Det var sikkert alle slags type mennesker av de 120 som er nevnt, som alle var samla på samme sted. Og så er det dette her nydelig, ikke sant? hvordan Den hellige ånd bare kom og fylte hele rommet der de satt hele rommet. Det står i Gamle Testamentet om slepet og hans herlighet kom og fylte hele tempelet. Sånn var det at hele Guds herlighet bare kom og fylte hele rommet der de satt. Og så kom Den hellige ånd over dem og i dem. Og de fikk ilden som tegn. Og det resulterte i at de ikke klarte å sitte inne på det bedehuset lenger. De måtte ut. De mm. måtte ut og fortelle. 3000 mennesker frelst og døpt på samme dag. Mm. Og alle de millioner av mennesker som har kommet til Jesus etterpå. Du må bli fylt av Den hellige ånd. Du må bli fylt av Den hellige ånd. Ikke bare en gang den gang da. Du må bli fylt av Den hellige hver dag. Mm. Jesus var full av Den hellige Derfor kunne han gjøre det han gjorde. Fordi Faderen var med ham. Fordi Den hellige ånd var med ham og i ham og over ham. Skulle vi kunne klare oss uten? og tro at vi skal klare å gjøre noe av det han har bedt oss om. Mm. Så i kveld så er Jesus her for å helbrede. Han er alltid til stede for å helbrede, for det er sånn han er. Det er hans personlighet. Han er sånn. Han klarer ikke å la være. Han er her for å helbrede deg. Han er her for å gi deg et nytt hjerte. Han er her for å reparere det som har blitt ødelagt for deg. Han er her fordi han ønsker å bli med deg som en del av resten av ditt liv. Han ønsker å frelse deg. Han er her fordi han ønsker også å fylle deg med Den hellige ånd og ild. For at du skal gå forandra ut herifra. Dette er ikke noe død religion. Skal du følge ham, så må du følge han i å være fylt med en hellig ånd. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet du trenger. Jeg sto i dag og så tenkte jeg, 'Kjære Jesus, hjelp meg!' Jeg vet ikke om du står sånn noen ganger, men det gjør jeg også. Jeg sto, og så var det egentlig litt sånn, <clears throat> litt sånn at eh, jeg tenkte jeg kan ikke bråke så fælt. Så jeg var på badet da. Det er godt ikke det er kamera på badet. Men i hvert fall så jeg sto der med håndkle foran munnen og sa 'Jesus!' Jeg tror ikke noen hørte meg. Det var bare sånn til. Jesus, hjelp! Det er liksom den sterkeste bønnen jeg har. Jeg er ikke så god på å be. Det er derfor jeg ikke klarer å være på sånne stille bønnemøter. Så jeg roper bare 'Jesus, hjelp!' Um, og så, og så, og så, og så bare dette det er liksom Ja, men Solfrid, du har jo Hellig Ånd. Å oh, ja! Ja, men da Da kan det gå! Plutselig det var sånn noen skrudde på lyset bare Å ja! vanskelig å overtale deg? Nei. og det Helligånd er så sterk at det er liksom bare sånn mm, Det er bare godt. Vi eh, går over i det vi populært kaller ettermøte. Det er altså det er da det er da virkelig ting skjer. det er nå møtet begynner. Action. Og bare for deg som begynner på det der kameraet som er, jeg går akkurat nå så går jeg ned og så skrur jeg det av. Så nå kan du bare være så gæren du vil. Og hvis det er noen av dere som har tenkt å ta noen bilder, så konfiskerer vi alle telefoner. Hvis du har tenkt det altså, så tar jeg den. Tar du bilder, så tar jeg fra deg telefonen. Dette her er sånn privat fest. <laughs> Hvis du orker, reis deg. Så ber vi litt sammen, og så, og så ser vi hva Den hellige ånd gjør. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Å, du er så utrolig god, Jesus. Vær med og tilbe nå, da. Ikke vær så stille. Den der. Du er på pinsemøte! Oppfør deg som en pinsevenn! Tjohoi! Jesus, takk! <laughs> takk, Jesus, for at du ønsker å møte oss. Takk at du ønsker å sette oss i frihet. Takk, Jesus, at du ønsker å følge, fylle oss og følge oss. Så jeg alt, alt det seg, kjære Gud, hjelp meg til å be. Hjelp! <laughs> Takk, Jesus. Halleluja. Takk, Jesus, at du skal sette mennesker i frihet. Du skal sette oss enda mer i frihet. Takk, Jesus, at du elsker oss så inderlig. Hjelp meg, Jesus, til å komme gjennom denne bønnen. Takk, Jesus. Takk, Hellige Takk, Hellige Ikke begynn med meg. Jesu navn. Nå går jeg ned.